साला मुझे लगता था कि ज़िंदगी का एक उसूल है मतलब प्यार के बदले हमेशा प्यार मिलता है लेकिन जब हमारी बारी आई तो साला ज़िंदगी ने अपने उसूल ही बदल दिए तो आज से हम भी बदलेंगे हम भी बदलेंगे हमारा अंदाज ज़िंदगी रास्ता सबसे होगा लेकिन वास्ता किसी